Hola, soy la doctora Daisy Dart, pediatra especialista de enfermedades infecciosas de Kaiser Permanente. En estos momentos de cierre de escuelas y otras interrupciones de la vida cotidiana, muchos de ustedes que son padres de familia y cuidadores se estarán preguntando cómo hablar con los niños sobre el COVID-19 de manera reconfortante y de qué hacer para mantenerlos saludables a ellos y a los demás. El proporcionar a los niños una estructura diaria reduce sus niveles de angustia y también su capacidad de hacerles frente a la incertidumbre y el cambio. Con los niños en casa, en reemplazo de la escuela, puede ser útil establecer una rutina para el día. Planea un horario que determina la hora de levantarse, la hora del trabajo escolar, la hora del almuerzo y algunas actividades divertidas estructuradas. Mantenga igual otras rutinas existentes, como la hora del cuento, la televisión nocturna y las rutinas a la hora de acostarse.